mukimanye nti mu uganda ekyatuyamba tetulina famasies uganda temuli famasiezirigaa tezimala oba ah, ah. ntono oba gwe tozirabao famasy is an outlet of a factory how many factories do you have these are drug shops theyare not famasies a famasy nga bwolaba nti kajansi uganda crase erina hmm. outlet yaayo nga bwolaba nti uganda bat erina outlet zaayo mm. uganda bat mm. nga bwolaba nti gano amabaati gokumukaaga gayina eyina outlet zayo tewaliwanaanaye omanyi nti buli dwaga shop yonna erina okubeera nepharmacist muuniversity fulumya bapharmacist anamweya tebaliyoeyo kosi nkambwe nnyo eh, era babasasula sente empitirivu yes mm, kimanyi anti kakati famasisi ye alina bufama budwakashop si kikumi buli kamu kamuwa miliyoni emu tabeera nayo eh. tagenda nayo kakati na bino bibayigirize nti mu national bill of standards abakebera what type of people needed there nze ŋŋendayo nerisentire natwalayo ogundi wange santaiza wangenebamukeberananga mulamunakatwalayo oh, eh, oh, gumu <laughs> kugenda obabuuza oba tebamanyi ate sibalagira kubanze nabagamba nti bwembalagira neneyambisa foosi mba netanza ekka mm. kuba gyembitwala bwe bibowekya nga maketi efa mm. this is why in europe bakuwa free things eproduct bagikuwa mu europe mulimu higher parches mu uganda mulimu higher parches kubanga nesimu gyogulanga namu teriko higher parches addira ekipampali ekikadde nakijjako natekako empya bwogendawo mbuwaawe yavaawo yadduka kuba mm. tetulina gundi business archmanship kakati ekyo emmere yetagibwa nnyo kati after opening nti ono gwe babadde bawa ono omwavu omusiraamu omwavu abadde yeyambisa ekisiibo okusiiba okuliira mu banne kakati ekisiibo kiweddeko mm. nobody is going to be merciful to another over free food two massive uh, uh, retrenchment if the manager knows nti kubakozi makumi abiri bembadde nina mm. nalekawo batano bakola batano bakomak bakomao kukola wokiyes to have massive retrenchment retrenchment means that you have excess to remove excess to retrench means removing excess twina mm. under employment ntolina kyokolawo mm. kakati kino kigenda kuzibula ba businessmen amaaso mm. ekyokusatu nze mubakulembeze bonna eyayogedde mubakulembeze bensi eyayogedde magufuli magufuli naye muanalizinga nyamukubolera omukulembeze eyayogedde ye pompeo secretary of state wa america Yagamba, we have all done this. Our people have died in the thousands. But the question is, China must allow the international community to examine its laboratories, to know where it started, what caused it. Kubanga yakola COVID-19, yasobola kola COVID-10, 20. COVID-20. Nga ateka akati kaita mu bitundu biri. kakati singa kayite eyo ebuziba kati masiki munagitekayo muti empale mujja zikyusa naki <laughs> <laughs> pompeo yagambye unless we know mm. even if we develop a vaccine because a vaccine zirina oluganda lwazo nga bwe twasomanga ti the cat family mulimu embwa mulimu kapa mulimu engo mulimu ne viruses mm. unless we know what caused it some theories bakugamba nti bakalizya baddugavu this is where the chinese are chasing away blacks nti era kakati bwebatunulidde nti akawuka tekatuse nnyo fe abaddugavu mm. they are now researching on how what makes an african humanity kiki kyalya kyobulaba nti abazungu batuuka ekiseera ne bagamba nti eddagala erikoleddwa mu laboratories erikyasobola abachina baliko habs mm. have you ever seen a chinese president going to usa uk for treatment the indians do it i don't know what happens to the chinese and the russians hmm. ndowooza bwolwala obulwadde obutasobola kuwonyezebwa mu russia you die oba china you die but indian leaders go to europe for treatment many people go to europe for treatment what happens to the chinese what happened to the russians maybe they have developed their gundi kuba towulyayo nti president wa russia ali china the indians go naye baddamu habs mm. everybody is adapting the chinese ki medicine president museveni mukimanyi nti yayigiriza abachina okunywa sukaali okunywa kaawe okunywa kaawe abachina timanywa sukaali yatwalirawo eno kubanga abachina buli dduka lyogendamu ne woteri balina amazzi gaabwe n'ebiragala byabwe onywa bunyi bwereere museveni yabakonvincinga okunywa kaawe the chinese landi kaawa fulomu museveni okunywa kaawe ogula kaawe abayindi ne bajja wano president yali e india nayagala okulaba tata tata namugaa nti aa nze ndi bize nnyo naye nkuwulire oli musajja mugezi mu afirika nti kankuweereza abaana bange babiri tata naweereza pulezidenti abaana babiri musisinkano abatuubiza yali agambye injja kuzimba nobukaizo in memory of tata ejinja why tata had agreed to invest in kawa marketing and production abaana batata bagenda okujja wano <laughs> nebambuuza nti babalemesa okulaba pulezidenti nga bazze wano bagenda okugenda ku ttaka lyalyabawadde nga kuliko bataddeko ente esatu abagirikali kyabaliremera what would have been a coffee factory for the tatars baminisa bawano baliremera ettaka baliremera lyali gundi awo mbikkaawo nebaliremera and the matter ended there this is how they frustrate museveni's projects kakati byona tulina obimala massive unemployment sanitation cleaning the worker places before we venture there not to fall into the trap of the germans who have now uh, diluting the, their early achievements where 1000 people acquire the virus on a daily basis unlike before the lock up lockdown was lifted tulina okubitegeera these europeans bo very excited why mu europe bwogendayo buli kimu kyalayini what they are doing now is observing the difference between you and the first person but It has been their culture even if you go to a bank even if you go to a supermarket even if you go to a railway station they line up a ugandan cannot is not used nammwe abagenda mu btm okukimayo sente efulu comes an idiot nalaba nga musimbirayini ye naabayitako nibulayamu bempyba mwenna nemumugwira nemuteramu disiplinewhy do you think that you are very important to pass erayini kijja nekibanga ekirina kyekinoonya ekitawo temuli oyo muyaye yaba abantu bonbempale nebagimujamunebanadduka kasi bakubayo basatu bakuba basatu kiba kiwedde yes kakati ffe abaganda bakuga nti envuma mukulu tevuma omu gundi e- e- gundi local defense esa abantu nga tewali aginyega local defense netta abantu nga tewali aginyega bwebagitiployinze mulagi numbers mumanyik bameka abakubiddwa nange nabaleratibuzi bange abakuba omukazi eri ava kuzaala nebamukubira ekiwangala emiggo balina gano gasimayi galok agens ekyo ekyo ono ye bajja kumugjawo naye ebyo ebiri egindi ekiwangala ebyo ebikeera ku macyana ebikwata bodaboda z'abantu bajja kubitta abantu bajja kubitta ebyo bisimanyi eh, nawuliddembu ne basecurity agency agagabi ago agafanana abagundi abayusi ba upc go gakukyalo bajeke kuba bagatte naye kakati osakwatibwa ne banne ekitaaliwo luli hmm. osakwatibwa ne banne osakwatibwa ne banne wy buli lwasula omulambo abasezi bavaayo this is what is happening nti luli mubadde mukuba abantu nemutta emisango nemukolaki era ababbi ngenda bakuteerako ababbi bagambye nti coronavirus yatujiriza today museven has a lot of time he reads all the files zetwali tumukwese he listens to mirundis programs and kale kyenewunyiza nira ebintu biri byenewunyiza the president directed that i should have a ridica sigira pangako kakati omuntu gwowadderidika nti gwowadde ridika nomugamba nti bamuenforcing ne security nawulidde ababbi boogera kakati ate operation fund zo ziriwo kuba nazo sizirapo olina okuba nazoomuntu gwebawadde lidika omuntu nti puresidenti yagamba nti emotoka ya mirundi erina okubeeramu amafuta buli kaseera hmm. galiwa negagwamu galiwa tutetenkajana muganda ango nejona nejona eh. olumu gabeeramu omanyi yetayogera is a very quiet man hmm. ayinza okuvuga nakutuusa egindi nemudda nemukola kinga takusaba esente zamafuta kakati gwoyita okutegeera nti yiye we yarisavinzemu gali obagali mm, naye operation fund ekyokubiri ababbi pulezidenti tabasobola waayi ababbi bagezi nnyo temulaba eyo insidenti yokka museveni yakakuba ababbi emirundi esatu bapapala kabusenga byasiba nibiragala kabusenga byasiba nibiragala museveni yakuba ababbi four times thats why the mafias are turning the fire to kadaga awo njagala okulaga ani alwanyisa maamakadagaaniakuba maamakadagaalitwala era museveni kyemwewunyako pulezidenti museveni bamubuulira naye ayigigi nakola lipooti ku kitongole kyamasanyalaze ekyo kakati hmm. aigig bwe yakola lipoot naye yali biast yalinamu forces which have already now discovered md yamulekawo mm. naye nga baali bamugobyewo kakati aigigi bwakola lipooti nakulaga ebibi byonna ebyalimu nalagira tulyagenda nebalike gondi walike bakwatibwe kakati gondi ono omukazi abadde ayina enkolaye tebakwata gwe balagidde ebbaluwa ya pulezidenti kabushenga yagifuula kifuula nenge nkalowooza sigirina ayina omusevenizireeta ndibozikiria ndetendemuziwe yakiria naye ababbi n'olwaleero batudde moteeri ku sawo mukaaga ababbi batudde okuva ku lwokuda ku lwokutaano ku lwomukaaga ku sande baba bazze ku makya mu impiri hotel woni mu kampala nga ne kadenge weziri munaabwe n'abagamba nti waliwo ekitonkole ekitali kya miso hmm. ekiina ebyuma wano badusemisingi kati, kati meeting yolwale bagitudde walala naye when the president hears their discussion ajja kwewuunya why it was only attended by one person ku bano abalwana eh, waliyo tuli agenda waliyo manager tuhayo waliyo lutwama waliyo nani newerike katukwabani yatuddemu anti omu ye yatuddemu werike yabadde mu meeting omu kubanga what you don't know what have discovered basajja battu bano bakuba babwereere bano front mm. um, We have a lot of resistances from the media, from our colleagues within the offices. So it kind of sounds to be extremely unfair. We're actually struggling. And the more we try to struggle to survive, the more we become vulnerable. We are looking at this lockdown. The president himself has a lot of time to view nearly everything which he could, he could never concentrate on. So that is just one of the things that we are looking at. That is one of the, the characteristics of our battle. Now, when we look at uh, the current situation, uh, I received information from afande akho akho place and when, when, when she was comparing notes from what the president had to say and uh, what the reports were saying vis-a-vis -vis what uh, Tamara Mirundi was saying, you, you that there is a lot of space for investigation. There is also another online, uh, online newspaper. They call themselves the Capital Times. They also wrote something, including the letters from, from the president, telling, uh, giving directives to press to arrest the people uh, who are suspected uh, to be behind the loot. But now the challenge is if Werike, Godfrey, if uh, John, to the agenda are all handcuffed, it is going to spread. It is going to spread below, uh, beyond them. Because looking at all the measures in place, if such a thing is done, the cross examination is going to have them in that corruption court and is an equivalent of a high court. And if the IDG, basing on that letter, um, say that their guilt and financial loss that they made to the government should be refunded by them, and about 48 million was, was earmarked to be compensated to government. Even uh, the account to the IGG's office was provided and that money indeed was taken there. So when such a letter goes to the corruption court, it is typically evidence that these people, according to the investigations from the IGG's office, they stole the money. That is one of the, the, um, the fears. Now, the anti-corruption court, unlike, unlike the IGG's office, would go on to query the companies that were involved in the contract. And who are the companies? Some of us here are those companies that made the money. It is very unfortunate that within the Rural Electrification Authority, there is a group which is fighting tooth and nail to see that these people get to jail because of the misunderstandings. And by mistake, either due to ignorance or naivety, we did not interfere. We did not intervene. We have made a positive interference to make sure that they don't push on with their agitation to have these people arrested, but that would have happened if we did it in time. But here we are. here everything is berserk. Everything has fallen. And we are falling. Now we're looking at uh, uh, some of the people who have been doing so many things. And you are aware that the president is making so many notes. And the notes he is making a conclusive statement that are going to see so many of us dismissed from government, from authorities, from parastatals, from commissions and agencies. So that is where we are. abantu abadde mu miitingi eyo n'ababiri ab'amaanyi abaagani tetujja kujjawiza apologies tekuli akolamu wali kyegegeeyo abadde mu miitingi etudde okuva ku lwokuna ku lwokutaano olwomukaaga kati nolwaliro ku manda yetudde tufaina tugundi era in their conclusions bebali everywhere in their conclusion minister chairman the chairman was erected to chair abantu bano batubayite babbi oba basubuzi oba bamafia has agreed to send my money either today or tomorrow to send whose money 30 is going to be sent on my account and 70 is going to go through an eh, gubalowozeza nti nsobola okwogera naye this is not corruption man and will take it this is money compensating me for fighting me and leave, removing me from an income ogenda zitwala future yange bagogenda yes unconditionally tekiriiyo nti ate tutukiriziganye kino nakino no era kyamaani waabwe akonkuludinga n'agamba na whether he will stop attacking us, whether he will stop uh, uh, exposing our meetings, is not our Lord. We injured him, we denied him income, we pu published negative articles about him in our newspapers, and the man rejected to take up the appointment as an advisor. The man is, is, is it's true as Christians, True for Mr. Chairman. as your chairman have decided that this man gets 7 billion 30 percent directly but naye ziri clearly by bank of uganda this where the problem isazinavayo nkugambye olwaliro bwe ziba tezize ku akawunti enkyaba gyeziteekako the meeting unanimously agreed tumucompensating eros gyeyafiirwa musajja atulemeddeko atendekayo ntya balekeyo okubba this is compensation bankuba <laughs> nebankuba mumawuli kabushenga nekuluya bo basigalidde kuleta sente kubakabuli yangekabushenga nekuluya bali vunama kabuli yange nebatekamu sente zebantundatebayinza kunsula mulambo kunkolako mabukabushenga nekuluya ejogoyetaga abakozi bano mubifo bino wamanga Uh, sales and marketing executives abo bakitunzi abagenda okutunda radio ne tv uh, ah, nga bagenda ba, ba, ba, ba mukatale olina okuba ne diploma oba digre mubyakitunza advertising oba nga olina mubyamawulire oba marketing nemasomo agala agefananyirizaako omanyirivu at least wa myaka etaano ngaotunda radio oba tv ekifo ekyokubiri uh, station manager wa radio naye neri kitigumu uh, olina okubanga gojja okubanga okulira radio eno emirimu gyayo gyabuli lunaku okulaba nga ekola sente uh, kufuna abakozi ab'omutindo erawo balungi olina okuba ne digre mu byamawulire journalism and mass communication oba ekirala ekifaananabw ekityo ngaolina experience obumanyirivu bwa myaka etaano mu broadcasting ekyokusatu ba interpreters bano christian life church yebetaaga bano balina okuba nga basobola okuvuunula okuva mu lungereza okudda mu luganda oba okuva mu luganda okudda mu lungereza bweoba omanyira ennimi endala ah, ojja kuba ne added advantage ku kino ekifo olina okuba nga oli mulokole bon again christian akati gweoba oyina kwebyo waggulu kyosobola ngaokirinamu obumanyirivu wamu n'ebisaanyizo wandiika okusaba ku application otekeko cv kalikulam vite uh, oteke mu baasa owereze the human resource and administration manager christian life ministries oleete okusaba kwokwo reception ya top radio obutasukka nga ennaku z'omwezi 1 omwezi ogwa mey obutasukka nga 1 omwezi ogwa meyi ebisingawo essimu eno gy'oba okubako 0 mu 753 0753950969 angaofuna emirimu kadaga aniamukubaakati kankubai kamalize nakano kukiriza nti pulezidenti nze nabawulidde for four days baliwa abareya bali eh, eh, tebalinamu nkugambye nti mubalwanagana these are fighting proxewo one group which is very powerful erimu omuntu omu omunene ali ku sekuriteriet erimu nemupi tasobya tasobya yamanyi omuntu gweyagenda naye yagenda nomukyalo omu alikwenaali musekuriteriet yekamuleke kakati batuukewa president bonga badesigninza ekintu kyabwe mm. naye nga kampuni balina kampuni yabwe eri very expensive mm. kati abo bebasooka okgobawo ono gundi bamwitani ma md owaliwo kati hmm. basoka omugobawo nebaleta tuli agenda abayisizemuki kakati tuli agenda najja abakola ekigambo naye ayagala kunywera muki muntebe hmm. tuli agenda bwatunulira bano ono ali ku sekuriteriti netasobya byebagala okukola nga e, e, ekintu kyenusu emu bakitunze kumi ekyenusu emu bakitunze kumi nagano nange okulemera muntebe let me do exactly what that man is worth okitegeera ekintu ekyo nkiwulira kakati bano batasobya n'omulala gwe sijja kwogera ne bagoba waani ne bagobawo tuli agenda ne bakomyawo ono ani manager kati ate ne gurupu esinga obunene emaze ennaku ennya yaweerikye okimanyi nti obwo mulimu miliyoni za dola ezisuka ataano ezibiddwa okusinzira ku tamale mirundi kubanga tunafuna audit ya buli nyumba yalibaddemu amasanyalaze bwe babadde mu meeting omu omusajja yagambye ababbi nasoma devon the cross akatabo bakawandikako ekenya nti ababbi bayita meeting nebatuula mm. empuku yababbi bano babbi benyini bagambye nti emu ku ngeri e, gyetwayitamu okufuna sente naye yatwonoona nga tuddira emiti gy'amasannyalaze egitali mifumbe ne tugiteeka mu kitundu giwe nga tuddira emiti gy'amasannyalaze ne tugiteeka mu biswa enkuyegezi zirume giwe tuddemu tukole hmm. nga tukubisa gundi <laughs> transformers deliveries tuddeyo tugule endala hmm. nga tuddira ekitundu ne tukyeteekaku nti twakikoze nga bumeme yekikoze when the president hears their testimonies and you'll get it olaba nze nziina kati abasajja abo mu conclusion baluulinzi we have received from Naka, reports from nakalema she was directed to arrest us we have been dealing with this cid director is also now after mirundi nga maze okunyiiza pulezidenti alabika ayagala kumugjawo kakati what do we do they agreed they were given two days up to tomorrow one identify a judge in the anticorruption court who will grant them bail immediately those abasajja bamaanyi bakkiriza besibe bakkiriziganyizane balyoka bagamba katubono md era bagambye kabusinga byasiba nebiragala kabusinga byasiba nebiragala era kabusenga yakubye stolitewagirabyeyafulumyaimanyi prob minisita yazze mu meeting ekiro oba musanyula oba mukube ah, ena gyamanyiddwa yazze mu minisitry nabaga nti munyambe kati mwe muddeko ebbali werikyenaga nti nza okuddako ebbali njabye mwenna sente mwaziye mu february wa mwaka guli abasajja babiri batwala milioni za dola nina gwenda bakankaza mu monita nina gwenda bakankaza mu monita bajja kukuba bakwabye lairo e, e, anemputenvero vakadaga musajja gwevakadaga bagenda kuba bakwabiza eddala bagenda lairo lairo lik anemvero ogenze kadaga njakwateko tubulire ekyokubiri bulo gye bafunye bateka gundi mandera yeyakiyiye bamulyako makubu yayazeyo emengo makubu yayazeyo meyo mengo ngaaswaziza kabaka buli omu ategedde sente zaali zamandira hmm, makubu yayazeyo n'amasuuti gemengo bwayagala bwakatikkeyakbiddwa oh, kakati yakubiddwa yambala mpale temulikatife abamulaba tulaba bwerirebwe nono ajoga enyo yakubiddwa okuteeka ettaka mu bintu byamulamu we baba naye yakubiddwa kabusenga baba yakubiddwa kakati nebafuna sikande eyokusatu bakutte lagu lagu omusajja bamwita eh. hmm. muzeeyi yaŋambye nti musajja gwe leeta luuluti kente okole faamu muzeeyiki muzeeyi mutahingo hmm. ye musajja asinze omukubasinze nte embalala muzeeyi pulezidenti yamuwa sikuya mailo zettaka ttaano alundireko ente enyankole ye era yabawa ne reasoni zirina enyama nungi zirina ki zirina kyandidisirawa heritage ziggwawo abantu bali mu frisian cows kakati ye museveni ate bano ab'ebika byabaganda mengo tosobola kukolawo zu nti ebika bijja kutuuka yoona omuli wa sente yabumba buwumbi they cannot make a zoo oli kunagureki yes kakati omusajja n'abasalya amagezi n'abakakale nzikiriza ettaka mulijjeyo 5 miles twakomeka nti biri mama lulijeyo mutukole memoranda mu understanding ti yona tuli malawo nabagamba omusajja yangamba kulunda nti nambalya n'omuwendo nga yiri ettaka eri bwalijja nazibala ngenda kulunda bumyo bamwita mirundi waayo yange nti naye gweolabika oli mwana wange mm. gwe the way you listen tufaanagana kakati lekune bamuyola kabusenga byasiba ne biragala laga omulimu gwe gwabadde akola mm. abadde addira abali mu gavumenti ne batunda ente zaabwe ne banonerezaamuwa ku gavumenti gundi